इस आडम के बच्चे का कुछ तो करना पड़ेगा साले ने सभी बिजनेस कर लिए हैं। हाँ सही कहा भाव नुबड़े ने सारे क्रिमिनल्स को एक एक बिजनेस सौंप दिया है अब हमारा बिजनेस कैसे चलेगा और तो और जादू के लिए घर भी बना रहा है आसमान में एक काम करते हैं उसकी दुकान के चारों ओर आग लगा देते हैं फिर आडम अपनी शॉप पे नहीं आ पाएगा बस वो देखो आडम आ रहा है अरे नहीं नहीं वो बोट यहाँ नहीं आ पाएगा अरे नुबड़ो तुमको क्या लगा था हम शॉप पे नहीं आ पाएंगे गलत चलो बेटा अब वन टेप खाओ और लॉबी में जाओ साडू चिंता नहीं करने का तू हमारा मेहमान है तेरे लिए सभी चीज एडजस्ट कर दी है और तेरे लिए ओपन वॉशरूम भी बनाया है चौबीस घंटे पानी आता है इधर नुबड़े हम आसानी से लॉबी में जाने वाले नहीं है वन टेप का बदला तो हम जरूर लेंगे अबे तू फिर से आ गया इस बार हम तुझे लॉबी में भेजेंगे वह मारे होते हुए आडम सासा को कोई सूझ भी ना सके ऐसी चलो बेटे अब वन टेप था और मारा टॉयलेट साफ करने लगे